Привіт! Зараз я знаходжуся на першому у Львові скелодромі. Це 700 метрів е, квадратних радості для тих, хто любить підкорювати вершини або хоче цього навчитися. Скелодром Бухта знаходиться в промисловій зоні керамічного заводу, що на Левандівці. Скалодром працює 7 днів на тиждень з 10 ранку до 11 вечора. Все необхідне спорядження є в клубі. Також є можливість тренуватись разом з інструктором. Один з ініціаторів скелодрому Володимир Крив'як розказав нам, що ідея побудувати бухту з'явилася у його друзів спонтанно, і вони вже за два тижні знайшли приміщення і почали будівництво. Я розпитала й про інші деталі проекту. Кожен скільки міг, скільки вклав і по суті без ніяких інвесторів. Ну, Ми насправді шукали, але щось нікому це було не цікаво, а треба ж будувати. Ну так, власні кошти залучили. Чому обрали таку е, назву морську? Чому бухта саме? А, По нашій ідеології ну, в нас є дві думки, чому саме бухта. Е, Навколо це є скелі і дерев'яний коміс якби причал, а синій мат це є море. От. І до нього пришвартований корабель до невеличкого каменю, це його трапи. От. Ну, Тільки нам поросів ще бракує, але це діло не жена. Ну а є ще друга думка, що в бухту впливає такий корабель і це його ніс. Яке має бути спорядження? В чому мають бути одягнені люди, щоб вилізти от на таку висоту? Для початку потрібно буде кеди або кросівки взуття і якийсь зручний одяг на собі спортивного типу. Якщо людина захоче займатися професійно, то що їй для цього буде потрібно? А через місяць обов'язково потрібно буде купити скельне взуття. І якщо це її буде цікавити на високому стані тренуватися, то обов'язково система. Які ціни на це все? Які ціни у вас тут в бухті? Е, Зараз у нас є два види абонементів: це є на місяць 150 гривень і на за 10 разів 200 гривень. Найбільше місце на скеледромі займають скелі для болдурінгу близько 400 квадратних метрів. Болдурінг полягає в проходженні серії коротких, але дуже складних трас. На відміну від інших видів скелелазання, здійснюється без використання мотузок, карабінів та інших страхувальних пристосувань. Для страховки використовуються спеціальні мати, крешпеди. Тому перед тим як клісти на скелі для болдурінгу, слід пройти інструктаж, як правильно падати, щоб не травмуватись. Організатори кажуть, що це безпечно і поки не було ніяких нещасних випадків. Я зараз буду пробувати лізти на цю скелю. А насправді не так страшно лізти, як страшно десь отут на початку зависнути і далі не вилізти. Але побачимо, як у мене зараз вийде скеля, на яку я зараз намагаюсь залізти, у висоту сягає 14 метрів. Всього таких скель у бухті поки що 4, і вони різної складності. Тож підійдуть як для досвідчених спортсменів, так і для новачків. Як запевнили нас інструктори, лазити по скеледрому безпечно, адже всі шльомбора та станції перевірені. Їх крутять і тестують самі ж організатори. Тому все надійно і немає ніякої небезпеки, що ви десь зірветесь чи впадете. Що ж, з першого разу досягти вершин мені не вдалося, але десь е, стіни мені вдалося таки подолати. А, На жаль, напевно, потрібні ще тренування, потрібно качати руки, ноги і тоді вже лізти на ці всі скелі. Тому що з першого разу так це доволі складно, особливо коли людина не має підготовки. А, я думаю, що варто сюди приходити, тренуватися і все-таки цю вершину здолати варто. Я думаю, що а, мені це вдасться наступного разу.